أزلوا والله ملتزم انا مو بلعب يا شباب اول مره على الموبايل أه، أه، فنش فنش فنش استخدمك اختار يا فنش شلون جتني والله ما شفت الو Yeah.